agora um recadinho. Para você que quer ficar monstrão, para você que quer ficar gigantão, temos a solução. Chega das antigas proteínas. Chega das bebidas. rapaz Os primeiros a ligarem terão desconto 4002 8922. É o suco do Henricão pra você ficar monstrão. morto chegou! Pra ficar gigante, pra ficar forte, pra pegar as mulheres tudo, para comer, pra, pra, pra, pra ficar gigante!